大家好，今日同大家睇项文田天住讲紧一个复式单位，实用面积就二千二百七十八尺，然后有一个好大嘅平台三百五十四尺，成间屋就好大。我哋入去睇下。私家啲 lobby，入门有个玄关位啦，呢边可以摆个鞋柜，咁梯间呢边都可以做一个储物柜。入到嚟呢间屋最吸引你嘅系咩咧？一定系呢线。 環厅嘅玻璃窗，咁一排座，居高臨下，佢望晒成個九龍，咁呢邊会望到煙花海。如果過年嗰節，咁基本上唔使去人壁都睇到煙花，好鬼正。由呢度都望到青衣嗰邊喎，佢都配置咗阿蚊尼同埋加大一個廳櫃啦。 咖啡机、蒸焗炉啦，仲有一个恒温酒柜啦。呢边就有啲拖柜啦。成间屋最大嘅亮点就系呢个三百五十四尺嘅平台啦。咁呢度 I F C I C C 都望晒，烧烤炉都帮你整埋。 咁呢個就水槽，而呢道門走去翻個廚房開 party，啲賓客喺出面都可以經呢道門可以出入同佢傾偈。成個廚房真係好鬼高級，單係廚具都超過百萬蚊。呢度有足夠嘅炉头同埋工作台面俾女主人大展身手啦。有一個細嘅露台位可以擺一啲雜物，呢度都望到。 喺得國邊海景，大宅必備嘅工人套房啦，空間都幾大，同埋呢個就就係佢嘅浴室。邊就係一個細嘅睡房，有個套浴啦，或直面。咁順住個樓梯上到嚟咧，咁呢個就梯間嘅位置。 嗰边都有扇门，就可以另外诶搭接上嚟嘅。上到嚟就系一个客池，做到干湿分离啦。普通嘅睡房佢长度系非常之夠，喺市区好难搵到呢啲咁大嘅普通睡房嘅。景观上都相当无敌啦。咁呢边就套房。 室啦，个花洒唔同咗，个镜柜啦，阳光灑入嚟，成间屋就好明亮，就算我唔开灯，而家都系自然光嘅，出面就可以见证成个九龙嘅繁华。我哋睇埋间主人房。 外面有一個露台啦，同個廳嘅景觀係差唔多。呢度會望到灣仔嗰邊。咁呢邊就一個主人泡浴啦。咁基本上都係雙星管啦，女主人一個，男主人一個，一個按摩嘅浴缸，有一個淋浴，一個坐廁。 今日嘅節目就咁多，如果中意嘅記得 Like 同埋 Subscribe，我哋下期再見，拜。